Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriška virtuvė rubrika gamina svečias. Ir svečiuose pas mus yra Antanas. Sveikas, Gintariuk. Ir ką šiandien, Antanai, tu gaminsi? Šiandien bandysim pagaminti jodą iš šašlyką. Antanas gamins ne žuvienę, o šašlyką. <laughs> Einam gaminti šiam patiekalui reikės. Kiaulienų sprandinės, garstyčių, medaus, druskos su prieskoniais mišinuko, kajeno pipirų, česnakinių pipirų, baltųjų pipirų, juodųjų pipirų, porą šakelių rozmarino, citrinos, varčesterio padažo ir pagrindinis elementas – juodasis alus. Sudedam pirmą sluoksnį pabarstom šiek tiek druskytės. Šiek tiek va šaukštelį paskirstom garstyčios ir dedam šaukštą medaus. Ir priklausomai nuo to, kiek turime sos, va taip mesytę po biškį ir sluoksniuojam. Dedame antrą sluoksnį. pilam nepilną šaukštelį juodo pipiro, pilame nepilną šaukštelį baltojo pipiro, pilame du šaukštelius česnakinio pipiro ir pusę šaukštelio kajeno pipiro. Pipirų mišinuką susimaišom ir įspaudžiame visą citriną. Dabar šitą visą masę paskirstom ant viršaus pašlakstom vorčesteriu ir užpilam juoduoju alumi. Man labiau patinka porteris. Kol neišsigazavo, gal išgers dar? <laughs> pasigaminsim garnyro marinuoto svagūno. Pasėmiau kelias galvas svagūno, susipjausim riekeliam. Darom marinatą svagūnėliams, dedam apie pusę šaukštelio pipirų, porą šaukštelių rūkytos maltos paprikos, šaukštelis druskos mišinio, porą šaukštelių cukraus, apie gerus porą šaukštų acto. Užpilame apie pusę litro verdančio vandens tokiam kiekiu svogūnų. Ir marinuojame pusantros dvi valandas. Prasideda šašliko kepimas. Dedam. Vieną agregatą. Įstatom deflektorių, kad mūsų visos mėsos ir viskas, kas viršui, negautų tiesioginės lipsnos. Statome groteles. Dar vieną garnyrą bulvyčių. Dabar viską uždengiam. Maisto gaminimo krosnis, savadarbė. Šašlaikiukas jau biškį pasimarinavo trejetą valandų galima dėti ant grotelių. Maisto gaminimo agregatas. Apačioj bulvytės, čia mesytė, uždedam viršų ir verdame ryžius. Bulvytės, mėsytė, ryžiai. Man reikia viduje 200 laipsnių ir kažkur 30-40 minučių. Padarė mūsų svečias Antanas savo juodąjį firminį šašlyką, tai ką dar reiktų užsidėti saugų numarinuoti? siūlau ragaut. Kolegos, skanaus. Mmm, šašlykas tai nuostabus. Šašlyko skonis su tamsiu alum tikrai yra įdomus ir jaučiasi tas alaus skonis. Taigi, jei patiko šis mūsų video, nepamirškite paspaus patinka, prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą, Ateikite į Facebook grupę Pasaulio patekalai gaminame Kazanė grilyje. Taip pat galite aplankyti grupę. Rūkyklos ir kepsninės. O dabar visiems skanaus ir iki. Ate.